我们知道老年人呀容易跌倒，特别是这些既往有很多系统性疾病、有吃很多药的老年人啊，容易跌倒。那么有没有一个很高效的一个评价的方式，知道我们身边的老年人到底属不属于这种跌倒的高危人群呢？确实有这样一个专科评估跌倒风险的一个评估的量表可以使用，而且很简单，就是六个问题，可以非常快速的完成。 我们可以看到，这个评估量表主要有六条需要评估。首先，如果近三个月发生过跌倒，就要得二十五分；老人家如果有多于一个疾病的诊断，就又要得十五分。第三个，如果患者啊步行需要帮助，而且这个帮助是使用拐杖呀、助步器呀、手杖呀等等，要得十五分。第四条，如果现在正在接受药物治疗，要得二十分。 第五条，如果步行或者移动的时候非常的虚弱，要得二十分；如果一般的虚弱，得十分。最后一条，对于患者认知状态的一个评估，如果知道量力而行就不得分，但是没有行为能力的话，要得十五分。整个总分相加，如果高于四十五分的话，这位老年人确实有跌倒的高度风险。了解更多医学科普知识，请您关注我。